Bwana, mambo vipi? Niko na msanii wa singeli kutoka hapa nyumbani Tanzania, anaitwa Mkataba MC. Yes, ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia tunataka tupige naye story nyingi, tujue ni namna gani basi ameweza kutoboa na hiyo ngoma yake moja. Mambo vipi? Fresh kabisa. Mzima? Niko poa sana. Naona umechangamka sana. Ah, kabisa kabisa. Okay. Hem, tuambie Mkataba, ni ilikuwaje mpaka uanze kusema kwamba nina kipaji cha kuimba, labda nina kipaji cha kufanya singeli, na kwa nini uliamua kufanya singeli peke yake? Yeah. Uh, mpaka nilivyokuja kujitambua kwamba nina kipaji cha kuimba ni kwa sababu kwamba nilijaribu. Kuna siku nakumbuka, siku ya kwanza kabisa kulikuwa mtaani kwetu kuna sehemu kunakuwa kuna kigodoro hivi okay. Kwa hiyo kulikuwa kuna DJ alikuwa anapiga pale, akaweka biti, nikajaribu kutembea nalo, nikaona ah, kumbe inaweza, na yote ilitokana kwamba kuna baadhi ya wasanii wa kitambo ambao walikuwa wanaimba, nilikuwa nakubali kazi zao, nilikuwa na uwezo wa kuzimeza kazi zao kichwani na nazifanyia mazoezi. Kwa hiyo kwamba nikaona kumbe naweza, umeona, nikaona basi ngoja nianze kutunga vitu vyangu. ya kwa hiyo hapo ndo nikajitambua kwamba kweli na kipaji cha kuimba. Sawa. Mimi nimekufahamu kwenye kwenye safari ya bichi. Labda kabla ya hiyo kuna ngoma nyingine ambazo ulishatoa huku uh, kabla. Uh, kazi zipo zipo nyingi sana sana, lakini kuna kazi zangu nne ambazo zimefanya vizuri mitaani ni ambazo za sasa hivi, baada ya kuwa nimebadilika, nimeacha sasa kuimba ile imba raza sana, imba nyimbo za kulalamika hivyo. Kwa hiyo kuna kazi zangu nne ambazo zimefanya vizuri sana yeah. Watu wengi wanasema msa, uh, muziki wa Singeli ni mziki wa kihuni, na wewe leo tuko na wewe hapa, ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya muziki wa Singeli unataka kuapprove vipi watu waendelee kufikiria hivyo hivyo au kuna namna una ujumbe unataka kuwapa? Yeah. Uh, watu wasiendelee kufikiria hivyo kwa sababu kwamba mziki wa Singeli umeitwa kiuni kutokana na ulipotokea hivyo kwa sababu kwenye vigodoro ulikopo zamani ndio show za Singeli zinafanyika huko, ulikopo hakuna mtu anaweza akatoa pesa kipindi cha nyuma kwamba tumuite msanii wa Singeli aende kuperform sehemu fulani, lakini kutokana na muziki ulivyokuwa unakuwa ukazidi kupanda. Kwa hiyo yale mambo yalikuwa yanafanyika fanyika sana ya wauni na wasanii zamani, kwa bado kuna ile kitu walikuwa waje kipata ile kwamba msanii unatakiwa uwe hivi, uachane na masuala ya kiuniuni hivi, uwe umeelimika hivi. Kwa hiyo ndio maana watu wakisikia tu Singeli mtu anasema ah, kiuni ya kiuni, lakini kadri tunavyozidi kwenda wenyewe wanakuja kuona kabisa sasa hivi kuna mabadiliko, ule uni haupo. Umeona hata show ya Singeli inaweza ikaanza mwanzo hadi mwisho ikaisha vizuri, watu wakaondoka vizuri hivyo, kwa sababu kwamba mashabiki nao wanaelimika na wasanii nao wanaelimika vile vile. Ile ugomvi tayari ushaona, ah, kumbe ugomvi unatuharibia starehe nzuri ya msiki wetu hivyo. Kwa hiyo Singeli sio uni, Singeli ni mziki kama mziki mingine kabisa. Tuzungumze kuhusiana na management ya mziki wako. Una management na kama una management labda pengine una mkataba na mkataba unakuzuia labda kufanya mambo yapi? Yeah. Uh, management ninayo yeah, na mimi mkataba wangu kwamba haunizuii kufanya kazi na wasanii wengine yeah. Naweza kufanya kazi na msanii yoyote na kampuni yoyote yeah. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba ni kuangalia hiyo kazi iko vipi na msanii mwenyewe anaofanya naye kazi iko vipi, kwa sababu sio tu nilazimishe kwamba nataka nifanye kazi na msanii fulani kisa ni mkubwa. Hapana, naangalia hata mimi pia nakuwa naangalia kwamba je, huyu mziki wangu na yeye vinaendana? Nisije tukafanya kazi kaonekana kazi ya kawaida. Kikubwa tu ni kuangalia, je, huyu nikifanya naye kazi kweli anakaa katika njia zangu au mimi nitakaa katika njia zake? Ni hivyo tu kabisa. Show kubwa ambayo pengine ambayo umeshawahi kuifanya na mpaka leo una historia nayo kwenye maisha ya muziki wako ni ipi hiyo? Uh, show kubwa ni ya uh, Moshi kule ya kwenye kimarathon huko okay. Yeah, ni show ambayo na historia nayo kwa sababu ndio show yangu ya kwanza kubwa ambayo pia ilini ili surprise kwa sababu Moshi mimi nilikuwa sijui kama na mashabiki ambao wananisikiliza kazi zangu. Kwa hiyo nilivyoenda kwa mara ya kwanza nilivyo perform na ni show ambayo ilikuwa na watu wengi zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo nilivyokuwa na perform pale watu walivyokuwa wamenipokea vile. Yaani ni show ambayo ulijisikiaje? Ulijisikiaje? Ah, Nijisikia furaha sana na yani nilikuwa na amani siku hiyo, kwa sababu kwamba sikutegemea, kwa sababu ujue sehemu kama Moshi hivi sijawahi kusikia hata kwamba kuna msanii yote asingia katokea Moshi, umeona <laughs> lakini kwamba ni yani tuseme ni surprise nikaona na, na pengine hata naona unaweza ukaisi labda Moshi awasikilizi singeli kwa wingi sana, mm-hmm. lakini ikawa tofauti kabisa kabisa. Kwa hiyo yani, kuna hata nyimbo zangu zote, kwa sababu nikisema playlist yangu nyimbo zangu hizi nne zote niliziperform pale, lakini niliona jinsi gani watu walivyokuwa wanazikubali, ya walikuwa wanaziitikia kusema da, kweli kazi zangu zinatembea eh, mikoani huko kote, na simu nyingi sana napokea sana mikoani, sio tu kwa Dar es Salaam kwamba mashabiki wanapenda kitu mpaka wanakutafuta, bwana, kazi zako mimi nazikubali bwana, namba yangu hiyo, hata ukiachia kazi zingine tutumiane linki ndugu zangu, ni hivyo yani, unajua yani kwamba shabiki tu anatokea na penda paka na kutafuta yeye mwenyewe anaona bora hata aongee na wewe mm. hivyo kabisa. Umezungumza kuhusiana na shabiki, shabiki natokea na kupigia tu simu, anataka kusikie na yeye pia ajisikie furaha, mnazungumza vitu vingi. Ni comment gani ambayo ulishokutana nayo kwenye uh, mtandao wote wa kijamii, labda ni TikTok au Instagram, eh, Twitter na mingine yote ambayo unatumia, ikawa imekukwaza ukasema da, kumbe umaarufu ndo kitu hiki? Ni ipi? Ndio. Uh, asilimia kubwa mimi kometi nakutana nazo nzuri kutokana kwamba na jinsi mimi mwenyewe nilivyojiweka. Mimi sio mtu wa kuvimba wala kumvimbia mtu yote. Mtu yote anaonicheki na wasiana naye fresh, na ongea naye kiamani, na kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda amani, sipendi kuwa na matabaka kwamba huku na vurugu na huu na vurugu na huu. Kwa hiyo zingine zinakujaga nishaingia kwenye media fulani hivi nikaacha namba, lakini wengine wakatuma wewe ujui wewe. Kwa hiyo ulijisikiaje? Yeah Kujisikia vibaya unajisikia, lakini kwamba unaambiwa mtu mmoja hawezi kuvunja safari yako, aliyakuwa kwamba una watu wengi ambao wanakukubali. Kwa hiyo mtu anavyokuambia hujui, mimi kwa sababu neno hilo nimeanza kuambiwa tangu naanza kujifunza mziki, hujui hujui, lakini kwamba yale ni maneno ambayo mimi nayatumiaga kwamba wewe nitakuaminisha siku utakuja kusema da mwanangu, in a good way yeah. Kwa hiyo mimi huwa napambana nalo ile neno kwamba nakaa kimya, simjibu, ila mimi najibu watu kwa vitendo tu yeah, kwa sababu Sio hivyo tu, hata nyimbo zangu zile za nilivyoanza katika hizi playlist, nyimbo zangu nne, nyimbo ya kwanza nilivyotoa watu wasema ah, wewe umebahatisha utoto wangu ngoma kama hii. Ilikuwa inaitwa inaitwaje ngoma ya kwanza? Mpaka asubuhi, inaitwa mpaka asubuhi. Nataka kucheza leo mpaka asubuhi, usiogope ka unacheza cheza basi, ingia kati tuonyeshe ugaiga Ya, hiyo ni nyimbo ambayo kwamba nilifanya, watu walikuwa nasema hii umebahatisha, utofanya ngoma kama hii, tukupe muda labda ya pili ikaweje? E, ya pili nikaachia tena, naitwa nimemsikonda kwenye vigodoro. Kwenye vigodoro kuna watu huwa wanaopoa, yani utasikia leo kuna pisi nimeing'oa. Kwenye vigodoro hakuna demu wa pekee yako, yoyote unabambia aliyekuwa karibu yako kwenye vigodoro ya na ikahiti, watu wanazikubali kipigwa kwenye mziki yote kwenye vigodoro, watu wanazikubali wana vibe nayo. Pia maneno yanakuja, nikasema ah, sawa kiomboi, nimeachia kiomboi pia na watu wamevibe nayo nini, wakamateni waliovesha tuwarudishe kiomboi hivyo yeah. Paka nimekuja nani, nimeachia twende bichi yeah, wanangu twendeni bichi tukaenjoy leo. Kwa hiyo unakuta kuna yale maneno ah, hii umebahatisha, lakini mimi huwa natumiaga kwamba siwajibu, nasikiliza ila nasema kwamba ngoja sasa inaokuja tena tutaona nimebahatisha. Yeah. Sawa. Ngoma yako ya Safari ya Beach inafanya vizuri sana kwenye mtandao wa TikTok. Jamani, yani unaweza kupitana na uh, ukapisha posti mbili ya tatu Safari ya Beach. Hivyo yani ni everyday karibia tuna tunakutana na posti za TikTok ambazo watu wengi wanafanya challenge ya wimbo wako wa Safari ya Beach. Sasa vipi kuhusiana na remix? Labda kumeshapatikana mmoja kati ya wasanii wa Singeli ambao wanasema tu, tupige remix hii ngoma. Uh, ni wengi ambao walionicheki. Yaani nikisema kwenye upande wa singeli tunaweza kusema wote ambao ni wasanii wakubwa kwenye upande wa singeli okay, wamenicheki na mimi nimewajibu tu kiheshima kwa sababu pia nawakubali hivyo, ila mimi mimi kama mimi niliona bora nifanye na msanii ambao kwamba hayupo katika upande wangu wa singeli, ili niweze kuongeza kitu, niweze kupata mashabiki tofauti hivyo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kipo akili yangu kwamba lazima remix nikifanya nifanye na msanii ambao wa upande mwingine wa bongo flavor. Hivyo kwangu mimi itaniongeza kitu, itaniongeza mashabiki. Kama ikitokea sijafanya, basi ni bora nyimbo ikae, iwe tu nyimbo ambayo imeshaandika historia katika upande wa Singeli. Yeah. Mziki wa singeli sasa hivi umeanza kuwa kama vile na matabaka na sio sasa hivi, nafikiri ni way back kidogo ku, uh, watu wengi wanataka kujifanya wao ni making kwenye huu mziki. yeah. Utasikia fulani mimi ndo king wa huu mziki wa singeli, umeona. Alafu kuna mtu ambaye ameanza na hizi radha Msagasum, hatujawahi kumsikia akiongea chochote kuhusiana na uking, labda sijui ndo nani. No, no, no, no. Ila hawa ambao wamekuja na ambao wanafanya vizuri sasa hivi ndo wanazungumza kwamba wao ni making na wanagombania hicho kiti. Kwa upande wako unaichukuliaje hii? Ah, kwa upande wangu mimi kwamba ujue mtu mpaka unaona anajilazimisha taking kwamba labda kuna kitu kumbe wanalazimisha yeah, kwa sababu ujue vipi ufalme unapewa na wananchi wenyewe umeona eh? Ukijipa ujue, hata mimi leo naweza nikasema mi king, lakini kwamba king wako unategemea na sehemu gani. Labda kama mtani kwenu umeamua uwe king kwa sababu ya mtani kwenu, sawa. Ukihitaji uwe king kwa ajili ya Watanzania, sawa, Watanzania nao wakupokee, wakupe uwe king Umeona? Kwa hiyo ila mimi kama huwa sifikiriagi sana katika masuala au King sijui nini, sifikirii katika masuala hayo. Mimi nafikiria katika ujue mashabiki wenyewe wakikukubali wanaweza kukupa uking. Okay. Umeona? Kwa hiyo mimi ninachofikiria tu ni mashabiki zangu wapate burudani. Ila kwa hao ambao wanapenda kujipa uking ni wao kwa sababu kuna siwezi kujua wana plani nini au uking wao unawasaidia nini. ya Yeah, kwa hiyo nahisi labda kuna faida wanazipata kupitia huo uking. Kwa hiyo na naachanaga na maswala ya ukimwi kabisa. Sawa, tumeizungumzia ngoma yako ambayo ni pendwa na inasikilizwa sana kwenye Safari ya Beach, na umekuja ukaniambia kwamba huwezi kufanya tu collab ili mradi collab, huwezi kufanya remix ili mradi tu remix. Ni bora ngoma endelee kukaa ndani, endelee kuhiti hivyo hivyo. Unachokihitaji wewe ni collab na wasanii wa nje na singeli ili kutengeneza kitu cha tofauti. Sasa mtu ambie ni msanii gani ambaye unatamani basi, kama hato kuomba collab wewe umuombe bwana, kama unaweza kupita hapa tufanye remix ya hii kitu. Ndio. Uh, kwa upande wa nani wa nje ya nani ya Singeli, msanii ambao kwanza mimi nakubali kufanya naye kazi na naona nafaa, kuna sio mmoja tu, kuna Mario, umeona yeah. Napenda kufanya kazi pia na nani Macvoice, umeona na Ivani, umeona napenda pia kufanya kazi na kina nane baddest hivyo, kwa sababu unaona kuna kitu ujue, sio tu unafanya na nani na msanii wa Bongo flavor, basi kuna kitu unaona kweli mbi kwenye hii kazi yangu akitia sauti yake, kuna sehemu fulani akiimba hivi, kuna kitu kinaongezeka yeah. Kwa hiyo ni, ni hivyo ni, ni wengi wakubwa wengi, hata ikitokea nani Alikiba umeona hivyo, iwe Konde nani iwe Diamond, yani wote hao kwamba napenda sana. Nilikuwa nataka ufike hapo kwa Konde, Diamond, maana umeanza na wale wa chini zaidi afu unakuja juu, okay? Ya, kabisa. Kwa hiyo ni watu ambao kwamba nafikiria nikifanya nao kazi mi pia inanisogeza. sure. nikifanya nao remix itanisogeza, itanifanya kwamba niwe sehemu fulani ambao kubwa nini nimepiga step fulani hivi. Mimi nafurahia kuona kwamba una choice. Yaani unajua nini unataka. Ehe, na kitu sio kifanyike tu bora kitu, lakini unataka kitu ambacho kinafanyika afu kinakuwa bora na kwa upande wako kinakuletea manufaa. Sasa mtu tuambie uh, muziki wa Singeli tunauimbia ndani, lakini pia kuna baadhi ya klipu ambazo zinakuwa zina, uh, zinazagaa mitandaoni kwamba kuna wazungu wanauimba na wanaucheza huu muziki kama vile Wazaramu ah, hapa hapa Dar es Salaam. Umejipangaje labda uh, kupeleka mziki wa Singeli kimataifa? Uh, ujue kujipanga kupeleka nje ni ile tu ukipata support ya watu ambao wana mawasiliano mazuri na watu wa nje ya kabisa, ili ujue kwamba kule mziki wao, ili watu mziki wafikie, unatakiwa ufanye nini hivyo, yani vile vigezo tu vi uvitimize, kwa sababu hapa Tanzania tuna jinsi ambayo mtu unajua, ili nyimbo ziwafikie Watanzania wenzangu ufanye vipi, na kule na wao na jinsi zao wanajua kwamba ufanye nini nyimbo ziwafikie. Kwa hiyo kikubwa tu ni kupata zile connection, mziki unafika kwa sababu lugha yetu tu pia Kiswahili ni nzuri, ambayo pia inajulikana katika mataifa tofauti tofauti katika nchi ya kabisa. Kwa hiyo na Singeli haihitaji uzungu. Singeli ni mziki ambao unaenda kama mziki wa asili okay. Ya, kwa hiyo hata mtu utamsikia anaimba Singeli labda kwa lugha ya Kiingereza kwamba ataimba sawa, ili ile lugha yafikie kule, lakini kwamba wao wenyewe nahisi, kwa mimi ninavyohisi, wanapenda wasikie kwa lugha yetu, kwa sababu pia wana yani wanapenda melody, wanapenda vile vitu uh, zi, namna ambavyo biti imetengenezwa inakimbia kabisa kabisa, yani hivyo. Kwa hiyo kwamba kuafikia kule ni zile tu connection yeah. Mziki tu, tumalizie na hili mziki umekunufaisha kwa wapi tangu umeanza, yani una yapi ambayo mziki umekunufaisha? Unasema okay, huu mziki niupe muda, baada ya muda fulani utanilipa sana, pengine tofauti na ambavyo napata sasa hivi. Kwanza kabisa mi mwanzo nilikopo sio kwamba nafuata nani mafanikio, nilikopo kwamba napigania ni, niweze kutambulika wangu uwe, ehe, uweze kutambulika, kwa sababu nilieneza sana kwamba watu wafahamu kazi kuliko kunifahamu mimi. Nilijiweka nyuma sana, nilikuwa napigania nyimbo zangu zifike sehemu watu wazisikie, watu wajue jinsi wangu, baadaye kunijua mimi ni rahisi sana, umeona. Kwa hiyo hicho kitu kweli nashukuru Mwenyezi Mungu kimefanikiwa. Umeona kazi zangu watu wamezi, wamezielewa, lakini kwamba nikisema kuhusu mziki umenani umenipa faida gani mpaka sasa hivi, faida ambayo kwa sababu sina muda mrefu, umeona sijamaliza hata tuseme mwaka, umeona. Kwa hiyo kwamba mziki umenipa faida kujulikana na watu ambao nilikuwa sitegemea kama nitaweza kujulikana na, umenipa connection za show, umeona. Umenitambulisha kwa, kwa watu, umeona kwamba ikitajwa tu nyimbo mtu anafahamu ah, ni mtu fulani, hata mimi kwamba nikisema ni fulani. Yani kuna sehemu hata nikienda kwamba mapokezi yanakuwa mazuri hivyo. Kwa hiyo kuna maisha yamebadilika tofauti na zamani nilivyokuwepo. Umeona? Shukrani sana. Ah, asante. Kama inawezekana kidogo, mtupe kitu Ayo Mr. Chieni hapa wanangu, twendeni bichi tukaenjoy leo. Wema Chizibo tinasema twendeni bichi tukainjoi twende bichi tukainjoi leo, tukainjoi wote bichi tukainjoi leo, tukainjoi kwenye safari ya bichi. Kwenye gari machula sikose, kushoto kuna Abiba, kulia Zai kama wote. Kwenye safari ya bichi wote muwe na umoja, mkisikia mwenzenu kapigwa wote mnakuwa masoja kwenye safari ya bichi, dereva kuwa makini, usije ukalewa sifa tukajikuta tupo chini kwenye safari ya bichi. Hivi sijasahau kitu, ngoja nichukue kali, tukifika ntoe kitu. Kwenye safari ya bichi, beba pesa ya akiba, wenzako wakikuacha utachukua bodaboda boda. Kwenye safari ya bichi, aiyo chiene. Ah, mkataba MC hapa. Eh, bwana, thanks so much. Kama ambavyo unaona tumefanya interview na mkataba MC, amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na kolabo zake kuupeleka mziki wa Singeli kimataifa, umeona. Lakini pia amesema na ana chaguo. Najua kitu kizuri ni kuwa na chaguo kwamba kuna mahali mimi siwezi kufanya vitu hivi na ni bora kikae. anakuambia ngoma yake bora ikae ndani iendelee kuhit vile vile ikiwa na yeye mwenyewe kuliko kupata korabu ambazo hazitakuwa na mashiko kwake yeye. Mimi naitwa Catherine Sylvester, hii ni Stein TV.